madini ni vitu vya thamani kubwa ambavyo kutokana na historia na pia uhalisia katika mataifa mengine yaliyoendelea na yanayoendelea yanatumiwa vizuri sana kwa ajili ya maendeleo ya jamii zinazohusika. Na kwa sababu Tanzania tumebarikiwa kupata kuwa na, na malighafi hizo maliasili hizo, basi tunalo jukumu la kufanya vizuri kwa sababu tunaendelea kupewa timu timu na kuimarisha timu ambayo itatuweza, ita, itaweza sasa kufanya kazi vizuri zaidi. Ina, ni imani yangu kwamba uh, Mheshimiwa Waziri, Tanzania inakwenda sasa kutoboa Ma, ili tuweze kutoboa. Wakati ninakwenda kumalizia, kuna mambo matatu ambayo nataka nishauri Moja ni weledi, ili tuweze kuzifikia njozi hizo za Mheshimiwa Rais. La pili ni uadilifu, na la tatu ni uwajibikaji. Tukiyafanya hayo tutapata matokeo makubwa.